continue good morning हामीले मनाउँ हामीले ada thamron ki yen men continue good morning na dali blog ko start ka yen men ada mi bi jak sok ni ya jak sok ni jak ni men de hani ai bo nam ngore che ko like ka bo tare ko che ko subscribe ka do na ha chi ya dali blog ko ni sejuk gal dah nak tok sok ya kita eh. nak wine Kita tuh mau lihat dongeng semuanya dongeng gimana deh sobran bisa suka canggih dengan dia Yan yang Macam uh, CSB office semua lah Sebelum ni masih sebelum masih, Sebelum ni sebelum ni Sebelum ni sebelum ni ni Kuzah ni besar Okay ni Ni dia Kita suar Masa tayi ni tak boleh pun suzuk Ni tak jangan ya ah, Bisa suk natap ni ya ah, Tomato and potato Ni dia saya nak nak tukung semua orang kan Mau email ni nak tukung semua macam kan Tak boleh main baju unjuk 7 ah, ni ha 7pm Memang ni tak usah nak cuti ni Tak boleh bijak semua macam kan Dan Kau nak sini nak cuti video yang lah Kerja yang mana muka like atau share kat ada buang langsar ha? Tapi kan Dia ni nak tapi Bijak orang Kau nak sini Kau nak sini Kau nak sini Kau nak sini Kau nak sini Kau nak sini Kau nak aram. Kau share it, like 여러분이 구하는 남자 이번에 컨퍼스를 알았으면 여러분이 구하는 남자 이번에 부탁한 부분 이번에 부탁한 부분 원했으면 like 감사드리고 바로 제보 subscribe 받으면 이제 부모 제보에 컨텐츠 비자 스플릿 할때 있었던 분야 그럼 이제 구하고 구조하는 아시오의 like 하고 싶은 사이로 비자분이 있는데 그래서 like 하고 어디 비자를 더 많이 한 그래서 like 하고 비자 어디 비자께 보여주셨고 하는 분들 라이프리 같이 챙고 바로 시에도 갖고 같이 잡고 그리고 다음은 이제 머리 컨트롤하고 스테드 과다비네 야디 must be the small control of the studio for the set top exactly ali kumatu and uh atok mino kumani at the exactly top Hai sempat saya nak kisah oleh sebab tu, aku mau kisah sebab tu. Selamat good morning, tadi morning break kan. Sempat saya nak kisah oleh sebab tu, aku mesti tadi next day oha, oh, next day morning untuk ni mesti. Sekarang ni good morning, sekarang mesti good evening mungkin. Nah, aku mesti tadi good morning mungkin. Nah, sekarang ni sekarang ni good morning. Sempat saya nak kisah sebab tu, ni mesti. Press press ni pun mesti sangat nampung, ni mesti sangat pun mesti sangat insaf. Ini untuk yang ayah. Uh, cara tiang, tak tahu cara ni, nak senang apa yang macam to Big My Aventure official channel. My name is James Bertie Summer. Hello guys, welcome to Big My Aventure official channel. My name is James Bertie Summer. Uh, sepanjang tunggu ni akan cia, minat untuk sepanjang good morning. Ini sepanjang ni kita akan bincang macam apa kalian perlu mau ian, minat press press untuk ian nak play. Wah, ina, saya akan cakap juga oleh cakap tu, salah kali. Sepanjang good morning, jam setengah. Minat anda. 다른 데 살기분 소소 님은 살아진 예산이 캡친 거 보니 하긴 이제 소소 니 하긴 뭐 님한테 그래서 남이 감 어이 비디오 비디오 라이크 하는 거 그래서 야 얘는 그래서 비디오 니 하긴 친구들 아 커멘트 까도 아 그다음에 먼저 이 방어 채널 subscribe 까이 bell notification 거 on 까이 도나 거치나 subscribe 니 거나 no time ने इसमें सपोर्ट करी ना या हाय तक चक में इसमें का सक ओनली शेयर बक आते वो मोन ना मामू थंका फैशन जो फ्री इसमें सब्सक्राइब का वो like abo share abo kung sa man ang jam na sini kung sa una yung saksi pa chak man jodi mahay at sa tanap bilang yung nadya sa mga yero ng saksi niya na bang mutya jo kung sa panhiko mutila may dali at sini yan mi caption ko de dalan nuntuhay no kung nitang wala sa lodi kacho ha jibang bu mo sa mga yero ng saksi niya na bang mutila aron rebay ba video at sini next video yan ya. yan sa kanhiko mutila bye bye baju tunjuk ini semua ya tu saya lihat paling ha ni cak ni pun tak rapi